Daniel, hola. Eh, cuéntame sobre el proyecto El Puente Lab. Bueno, el Puente Lab, eh, digamos que se ha venido transformando desde su nacimiento hasta lo que es en este momento. ¿Qué es el Puente Lab? Es una plataforma de promoción cultural qué estamos haciendo nosotros? Lo que queremos hacer es crear un puente entre la ciudad de Medellín y otras ciudades del mundo a través de la promoción cultural y desarrollando pues como proyectos específicos atendiendo a necesidades eh, específicas también de, digamos de, contextos sociales, eh, políticos, culturales, eh, en fin, de cualquier índole. Esto es un proyecto, digamos, propio de, las, de, de ustedes que están viéndolo o eh, digamos, eh, eh, está en colaboración con alguna otra este, organización del, del exterior. Nosotros empezamos siendo un colectivo, simplemente son, pues somos un grupo bastante reducido, somos tres personas, Juan Sandoval que trabaja desde Italia, Alejandro Vázquez que trabaja desde Medellín y mi persona también desde Medellín. Juan, digamos, es como la cabeza y la persona encargada de gestionar esos apoyos internacionales de, digamos, en este caso, eh, Holanda, Italia, eh, el Reino Unido y digamos que es como otros países que entran como apoyar esos procesos culturales eh, que llevamos a cabo en Medellín. Nacimos, digamos, como, como eso, como tres personas interesadas en promover la cultura en Medellín, en, digamos, a través del arte y la cultura, mostrar cosas de la ciudad, mejorar prácticas, digamos, dejar instalada una una capacidad o una, una necesidad también. Y luego nos, pues, empezamos como a pensar en que no es necesario siempre eh, depender de las instituciones. O sea, es, bueno eso de, buscar el apoyo del gobierno, de buscar el apoyo de las empresas, pero finalmente lo que dijimos fue, también tenemos que ser autosostenibles. En ese proceso estamos. Es un proceso eh, bastante, pues, digamos, eh, complicado atendiendo pues como a la, realidad eh, nacional de Colombia, pero en eso estamos, nos, estamos constituyendo como corporación, una figura sin ánimo de lucro, seríamos una entidad sin, ánimo de lucro, que finalmente lo, que hace es como recibir aportes de una y otro lugar y desarrollar proyectos eh, con un fin pues, muy específico. Por ejemplo, eh, del proyecto que te hablaba ahorita Juan, que es con Catalina, es un proyecto que vamos a desarrollar ahorita en agosto, es un proyecto que pretende impactar a la, población joven femenina de Moravia. De pronto, pues, un contexto muy breve de Moravia. Moravia es un barrio bastante particular de Medellín porque fue eh, el botadero de la ciudad y luego fue, empezó como a ser habitado por, las personas, llegó a ser el barrio más densamente habitado de toda Colombia y finalmente pues el ministerio eh, decidió que ese barrio había que, eh, digamos, moverlo, había que mover a las personas puesto que los residuos químicos estaban haciendo daño pues en la salud, digamos una, un mandato desde el ministerio entonces, ese proceso de adecuación y ese proceso de movilización de las personas que vivían en Moravia a otros espacios eh, para, que los habiten, ha sido acompañado por la, por la alcaldía en este caso de una manera, pues como en mi concepto muy acertada, puesto que se, tocan temas de emprendimiento, de cultura, de arte, eh, se tienen en cuenta pues como a, las personas de la tercera edad, se tiene en cuenta la realidad local que tiene que ver mucho con, la reutilización de, materiales, puesto que ellos vivían con, la basura al lado, entonces de cierta manera ellos desarrollaron una capacidad para, para vivir de la basura básicamente. Entonces nosotros lo que hacemos en este proyecto es como meternos en esa realidad y, decidir que queremos para este proyecto con Catalina impactar a las mujeres. Entonces eh, tenemos como la idea de que llegarle a las, a las mujeres jóvenes entre los 12 y los 21, 22 años más o menos, con el propósito de generarles conciencia y de que ellas también nos, cuentes, nos cuenten qué piensan sobre pues la realidad de una mujer de esa edad en Moravia. Entonces vamos a tocar temas sobre eh, pues maternidad a, esas, a esas edades, sobre sexualidad, todo lo vamos a hacer a través como de una serie de laboratorios y de talleres con video. Entonces, digamos que ahí es donde convergen tanto ese propósito eh, expresivo, ese propósito, eh, digamos, lo artístico de cierta manera, con el propósito también de fondo, que es el propósito de generar conciencia tanto en ellas como en quienes vamos a ver esos productos. O sea, ellas aprenden a, digamos, a expresarse de cierta manera a través del arte y nosotros aprendemos sobre las realidades de ellas y las aplicamos pues como en, procesos de, ciudad, que finalmente ese es el propósito final. Qué bien. Eh, Catalina, esto eh, está, según lo que explica Daniel, es tiene alguna similitud con lo que estuviste haciendo eh, para Mujer Talento, ¿no? Sí, un poco. De hecho, pues la idea era apoyar toda esa parte social, eh, hacer como todo el acercamiento a ellas. Y como decía Daniel, no solo enseñar, sino usar el arte como una excusa para que eh, conocerlas también a ellos, dar cuenta de, esa realidad que se vive allá y narrarla de una forma diferente a través de, las artistas que van a acompañar el proyecto Daniel, este es un, digamos, un proyecto piloto de lo que ustedes eh, eh, piensan hacer en el futuro. O, aparte de esto, ¿qué otra inquietud eh, mantienen? El Puente Lab, que es el nombre pues, del, proyecto nuestro, los invito pues, a que visiten el, sitio www.elpuentelab.org el Puente de la ya ha desarrollado proyectos como, como colectivo, como, los, como digamos ese grupo de personas que quiere hacer cosas y que las, hemos realizado, sobre todo muy de la mano del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Entonces, es, el, resultado de otros proyectos que ya hemos hecho. O sea, nosotros ya hemos trabajado desde, desde Moravia con inversión internacional e inversión local en otros proyectos. Ya hemos hecho, por ejemplo, una cosa que vamos a lanzar ahorita el próximo viernes, que se llama el nodo de desarrollo cultural. Digámoslo como para, expresarlo en términos prácticos, son unos contenedores que van a servir como satélite de lo que hace el Centro de Desarrollo Cultural. Entonces el Centro Cultural es un punto en el barrio, pero pues el barrio es relativamente extenso, entonces lo que hacemos con los nodos es crear como puntos en, digamos, esparcidos por el barrio, que sirven también como con ese mismo propósito de promoción cultural. Entonces estos contenedores atienden con el, digamos, el, ideal de reutilización de los, de los recursos, que tiene mucho que ver con la cultura de Moravia, y pues obviamente viene con, con digamos, como, la, como la, la marca del puente, el puente LAF, perdón, que tiene que ver con unos artistas internacionales que vinieron, unos arquitectos, diseñaron estos contenedores y de cierta manera pues van a servir como para, para crear tejido social en, en Moravia. Entonces, como te digo, no es, no, es un, no es un proyecto piloto, ya hemos hecho como este que vamos ah, a inaugurar, ya. hemos hecho otros tantos proyectos, pero no como corporación. Ese es el proceso en el que estamos, en el proceso de formalizarnos como una institución legalmente constituida que desarrolla proyectos no a través de terceros, sino de manera eh, independiente. Daniel, realmente me ha gustado la, la idea. estaré esperando ver eh, los avances, el resultado, cómo les va, aunque supongo que si están contando con el apoyo de Catalina les va a ir muy bien. Gracias a los dos. Nos vemos.